Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua salam sejahtera semua Malaysia Brunei Singapura. Okey, hari ni laju sikit sebab banyak nak buat video pasal supply ni ni. Serius lagi banyak. Okey, kita dah belajar bagaimana price bergerak hingga membentuk candlestick. Kita dah belajar tengok sikit-sikit macam mana jual beli dalam pasaran. So, apa yang saya ajar sebelum ni maksudnya ini just dapatkan dulunya konsep konsep supply and demand sebab supply and demand dia bukan teknik dia ialah konsep eh konsep dan then seterusnya kita akan belajar balance dan imbalance apa maksud balance dan imbalance maksudnya katakanlah uh, let's suppose katakan uh, price turun naik, turun naik, turun naik katakan uh, harga dekat pasaran eh, katakan uh, you beli ikan sekilo biasanya harga ikan uh, kita masih ni lah kita guna support resistant biasa je kat pasar let's suppose saya pun tak tahu berapa harga ikan sekilo kan let's suppose RM7 sekilo ikan kembung eh RM7 sekilo RM7 lah RM7 satu kilo so dia akan main dekat range range situ saja eh range range let's suppose katakan ada dekat paling mahal pun dia akan pergi sampai RM uh, 7 ringgit setengah ataupun paling murah sekalipun dia akan bermain dekat RM uh, 6 ringgit 50 sen betul ke harga dia saya pun tak tahu eh so contohlah contoh so masa tu price akan balance maksudnya dia pergi mana-mana pasar sekalipun uh, dia akan bermain dengan harga ni ini dipanggil balance something let's suppose something katakanlah lah berlaku short ataupun tidak ada supply langsung tak ada supply masa tu musim hujan musim terkujuh tak ada orang pergi laut ataupun tiba-tiba semua orang tengah cari ikan what happened to the price you rasa supply kurang orang beli permintaan tinggi masa tu lah price akan naik ke atas daripada RM7.50 ataupun paling harga paling tinggi dia jadi sampai RM15 sekilo Wah ni macam ni <laughs> Wah ni mahal ni mahal. Gila macam mahal So yang dekat sini Yang dekat area-area sini Inilah resisten Sebelum ni ha, ha, Harga RM7.5 adalah resisten Harga paling rendah adalah RM6.5 eh, RM6.5 harga, harga support Okay ini sebenarnya tiba-tiba bila bila berlaku something yang unexpected maka price akan harga naik tinggi-tinggi. So sini berlaku imbalance. Ah yang price naik atas ni kita panggil imbalance maksudnya ketidakseimbangan masa price turun naik turun naik turun naik ni maksudnya balance bagi contoh lagi harga harga ayam lah ayam ayam biasa pun RM8 lah RM8 sampai biasa RM9 lah sekilo eh satu kilo so average you pergi mana-mana pasar pun harga RM8 RM9 satu kilo eh satu kilo dia main-main dengan harga satu kilo tetapi imagine masa hari raya okey masa hari raya semua orang hari raya semua orang nak cari ayam, nak lah, buat rendang, nak lah, masak Semua orang cari raya, semua orang cari So, masa tu Apa jadi pada harga ayam? Harga ayam akan naik sampai RM10 Sekilo Haa, itulah Masa itulah berlakunya imbalance Price akan naik ke atas okay? Contohnya macam sekarang ni dah nak dekat dari haji, hari raya korban Kambing dengan lembu mungkin seko mungkin harga RM2,000 eh? RM2,000 seko lah RM2,000 biasa Tapi bila hari raya korban tiba-tiba berlakunya spike naik ke atas sebab semua orang nak <laughs> cari lembu masa itu permintaan tinggi ramai orang beli daripada ramai orang jual maka price akan naik so dia akan naik jadi 4000 jadi 5000 itu dipanggil imbalance so benda ni yang sama konsep supply and demand ni sama berlaku di dalam dia punya chart MT4 contoh sini price turun bawah turun bawah turun bawah di sini berlakunya balance balance eh price saya besarkan sikit kena stick ni Ah, besar sangat. Saya kecilkan sikit. Ah, okey. Di situ lah atas. So sini berlakunya balance. Di sini you nampak tak? Support, support. Support ni adalah harga orang cakap beza supply and demand ni dengan SNR adalah support ataupun resistance adalah harga shilling ataupun harga harga apa yang kita nak cakap eh? harga shilling contohnya macam kalau kita lukis yang tadi ni dia harga-harga dekat sini harga standard RM7.50 sampai RM6.50 perasakan bermain-main kat situ inilah support resistance this is your resistance dan bawah ni akan jadi support okey dia akan jadi support so <clears throat> kalau you buka MT4 dia sama juga bang eh? you chat benda tu tukar di sini you ada support di sini you ada support kita dah belajar bab support kan maksudnya price tak nak turun daripada bawah daripada harga ni dia tak nak turun daripada harga sini dia tak nak turun daripada harga sini eh ada something yang bank, mungkin bank ataupun mungkin ada someone yang support kamu dalam ni dia tak nak price turun daripada harga ni And then price tu, cuba turun tetapi tiba-tiba price sideways. Sideways ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candlestick yang bermain di tempat yang sama. Ini dipanggil dalam sini kita panggil the base. Ini dipanggil keseimbangan. Ah ini kita panggil keseimbangan harga. Maksudnya harga dalam keadaan balance. So siapa yang beli ataupun siapa yang sell at that moment dia akan dapat harga yang cantik lah support uh, ataupun pembeli atau penjual bersetuju banyak membeli sini tiba-tiba price break ke atas daripada kawasan balance ni dia naik atas naik atas naik atas naik atas naik atas, naik atas. this is what we call imbalance eh imbalance maksudnya ketidakseimbangan harga eh imbalance imbalance IM ataupun IN ah dua-dua sini saya letak imbalance maksudnya ketidakseimbangan harga so bila imbalance ni ketidakseimbangan berlaku maka demand lebih tinggi daripada supply maksudnya masa ni price naik sebab ramai orang beli beli beli beli beli beli beli supply yang ada kat sini pun tak cukup menampung supply yang kat sini pun tak cukup menampung Sampalah ni atas ni atas tiba-tiba price buat keseimbangan balik sampai sini eh support resistance support resistance support resistance Eh, sama juga tiba-tiba price turun bawah pula. Ah kesimbangan tidak di sini berlaku kesimbangan eh. Ah kesimbangannya ke atas ni. Kesimbangan harga. Tiba-tiba price break turun bawah. Turun bawah dah berlaku imbalance lagi. Ke mana price akan jadi? Mengikut konsep supply and demand dia sama dengan konsep air ataupun konsep universe. Setiap price yang bergerak yang tidak balance ni dia akan mencari keseimbangan, keseimbangan. Maksudnya price ataupun whatever it is yang dekat dunia ni dia akan mengikut konsep mencari kesimbangan contohnya air itu kalau you kocak kocak kocak kalau tu dia biarkan saja air dalam cawan letak air dalam botol lain dan lepas kocak tu dia akan berlaku ketidakseimbangan bila you letak dekat meja tu lama-lama apa air tu buat air tu akan lama-lama dia akan slow slow slow akan diam standstill sebab masa standstill tu lah berlakunya keseimbangan harga contohnya macam air terjun air terjun daripada atas dia terjun ke bawah kenapa sebab mencari keseimbangan bila dia dah dekat laut, bila dah dekat tasik, dia akan diam sebab di situ berlakunya keseimbangan. So, sama dengan market. Market bila dia turun bawah, dia akan cuba simbangkan diri dia. Sampai dekat kawasan keseimbangan ni, tempat balance dia akan sideways, sideways, sideways. Tapi tiba-tiba berlaku lagi naik atas. Naik atas lagi dah tak seimbang lagi. Naik atas, naik atas, dia akan pergi dekat supply. And then lepas dekat, dekat supply, dia buat apa? Dia akan sideways lagi, stay lagi. Tiba-tiba turun bawah lagi, turun bawah. Macam tu lah, ni atas, turun bawah, ni atas, turun bawah. So, Tempat simbangan ni kita akan panggil base. Eh, nanti kita akan belajar secara detail. Tempat ni kita panggil base. Okey. Ini dipanggil base. So, bila peras naik sini, peras naik atas laju, ini dipanggil rally. Rally. Pergerakan naik ke atas kita panggil rally. Bila rally ni, maksudnya, oops. Rally. Rally naik ke atas, bila rally ni maksudnya ketidakseimbangan berlaku. Maksudnya buyer lebih kuat daripada seller. Orang yang buy lebih banyak daripada orang yang sell. Okey, bila price turun ke bawah, kita panggil dia drop. Okey. Dan bila drop ni bermaksud orang yang sell lebih banyak daripada orang buy. Okey. Orang yang sell lebih banyak daripada orang buy ataupun seller lebih banyak daripada buy ataupun supply lebih tinggi dari di 5 contohnya macam harga ayam katakanlah harga ayam tadi katakan dia dah naik ni dah naik bila dah hari raya masa harga ayam dia naik, ni ni. bila hari raya sebulan kan hari raya sebulan harga ayam naik lagi lepas tu kata pun kerajaan kacau ke apa apa jadi pada price eh, masa masa hari raya mungkin harga tengah naik ni masa nak raya tapi bila hari raya dah habis ke apa apa jadi pada price price akan turun balik normal pergi harga standard ringgit setengah hingga ringgit setengah macam itulah berlaku So masa naik atas ni panggil rally, masa the base, ah, masa the simbang dia panggil base, dekat sini base, masa the drop ke bawah tu kita panggil dia sebagai drop. So dalam ni lah kita akan belajar nanti. Uh, by SND, rally, base drop, drop, base rally, rally, base rally, drop, base drop. Which is the most basic dalam SND. Okay, ingat kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.